近期，大家对大陆反对台独、促进两岸统一的表述特别关注。事实上，两岸统一符合中华民族的根本利益，是两岸人民的共同福祉。目前，根据台湾地区的统计，台湾年轻一代支持台独的越来越多。但我们也要看到，邱毅老师在节目中指出，一旦大陆启动武力统一祖国行动，支持统一的民众又会增多。到底情况如何？ 我们特别邀请台湾同胞、华侨大学国际关系学院博士后张立奇谈谈他的看法。今年的两会政府工作报告中，对台湾方面也有所阐述。一方面是继续坚持对台工作的大政方针、基本政策，一个中国原则和九二共识，而这也是两岸关系持续稳定发展的重要基石，也是国民两党在处理两岸关系和继续维持台湾发展。 首先，必须要认识到的根本问题：台湾同胞，台独只是少数人的极端选择，主旋律是两岸融合发展。对于大家关心的当前两岸关系发展方向，我们可以注意到，这次的报告中是将推进两岸关系和平发展和祖国统一相提并论，这阐明了和平发展的目标是明确的，就是为了实现祖国的完全统一。 反毒促统的积极，作为在这次的报告中也是深刻体现的。尤其是当前，台湾的民进党以美谋独，以疫谋独，甚至宁愿牺牲台湾同胞全体的利益，都不愿进口大陆已经研发成熟的疫苗，并且不断与美国方面进行政治经济勾结。中央人民政府都将会高度警惕和坚决遏制台独的分裂活动。台湾同胞，台独只是少数人的极端选择。 主旋律是两岸融合发展，当然台独只是台湾少数人极端的政治选择。当前两岸之间更多的是鼓励同胞之间融合发展，即便台湾方面对大陆设置了很多政治前提和限制，但是大陆对台湾同胞提出更多的是完善保障台湾同胞福祉的政策，并且也不断的促进台湾同胞在大陆生活中能够和大陆同胞一样享受同等待遇。 这点，我身边有许多在厦门的台青台胞，都真真实实地感受到了大陆方面的政策变化。一旦我们仔细学习今年的两会，我们能看到了很多大陆发展和进步的未来。从脱贫攻坚的成果到当前对乡村振兴的许多前瞻重大布局，在面对第二百年开局，我们面对着中美及国际关系复杂的因素。 逐渐能以我为主的掌控局势，抗疫防疫克服了新冠疫情带来的不确定性。通过两会机制，我们正在不断的完善国家的制度性建设，以及制定内外长远发展的战略性政策。我相信，在未来我们中华民族的发展将会迎来新的局面，维护祖国统一的工作将更加夯实，掌握解决台湾问题的进程。 但伴随着利乐民生的公基础、共建设向台湾岛延伸将更加切确。今天的大陆是有着非常广阔舞台的，也是许多台湾同胞在这里共同发展、共同成长进步的热土。我们都不愿意看到岛内因为台独的洗脑和鼓吹对立、仇恨导致当前的台湾青年固步自封。从这次的两会，我们能够看到大陆在克服疫情快速的恢复了发展的动力。 从攻坚脱贫到乡村振兴，将会有更多精彩的故事等着大家一同参与。从“十三五”到“十四五”，两个一百年承先启后的这一历史时机，我们两岸的青年有共同的责任与担当，可以一同促进两岸交流与合作，深入的参与融合发展，共同助力中华民族的伟大复兴。两岸同胞共同建设美丽繁华的家园，也体验丰富精彩的人生。但我们也要看到。 大陆绝对不会放弃武力解决台湾问题的选项，以武拒同死路一条。